मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई ऐसा कहा जाता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वे इस मौके पर अगर आज होते और ऐसा ही अवसर बनता तो वे लगभग 25 करोड़ रुपए बर्बाद कर देते लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा यही कमाल किया गया है जी हाँ पंद्रह साल बाद आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि भोपाल के जम्बूरी मैदान पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े नेताओं की मौजूदगी में जश्न मनाती थी उसी मैदान पर सरकार न के बराबर खर्च करके राष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में जश्न मना रही है यदि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते तो अभी तक इस आयोजन पर 25 करोड़ से अधिक खर्च कर देते भोपाल का जम्बूरी मैदान इस बात का गवाह है कि उस पर होने वाले कई आयोजनों में सरकार ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया शिवराज सिंह चौहान ने लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी अमित शाह मोहन भागवत जैसे नेताओं को बार बार मध्य प्रदेश बुलाकर सरकारी आयोजन पर 25 से 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया कहते हैं कि शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के पहले भोपाल का सामान्य टेंट हाउस का काम करने वाला कंजे मिया करोड़पति बन गया क्योंकि सारे आयोजनों के ठेके उसी को मिलते थे यह अलग बात है कि यह ठेके देने में कितना कमीशन दिया जाता था यह तो कंजे मिया ही बता सकते हैं लेकिन होर्डिंग बैनर पोस्टर विज्ञापन पर करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते थे लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रचार कम और काम ज्यादा करेंगे कमलनाथ ने अखबारों के विज्ञापन ना के बराबर कर दिए होर्डिंग बैनर पोस्टर का खर्चा भी बिल्कुल कम कर दिया सरकारी पैसे से पार्टी का आयोजन नहीं किए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जम्बूरी मैदान पर राहुल गांधी के आगमन के अवसर पर सरकारी आयोजन होने के बावजूद और किसानों की ऋण माफी योजना के तहत कई किसानों को ऋण मुक्ति के प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद सरकार द्वारा बहुत कम खर्च करके इतना बड़ा आयोजन कर लिया गया इस आयोजन में किसान और कार्यकर्ताओं को लाने के लिए स्कूल की बसों की छुट्टी नहीं कराई गई स्कूली बसों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया नियमित चलने वाली निजी ट्रेवल्स की बसों का आर ने अधिग्रहण नहीं किया इसके अलावा कार्यकर्ता और किसानों के भोजन का इंतजाम भी मंत्री और विधायकों को दे दिया गया आज के इस आयोजन की एक और खास बात यह है कि कमलनाथ ने भीड़ जुटाने के लिए किसी कलेक्टर या अफसर को जवाबदारी नहीं दी शिवराज सिंह चौहान तो अफसरों के भरोसे भीड़ जुटाते थे इस कारण विधायक और कार्यकर्ता उनसे नाराज रहते थे शासकीय कार्यक्रमों में यदि कमलनाथ ने लगातार इसी तरह से खर्च बचाने का कार्य किया तो यह वाकई एक मिसाल बन जाएगा सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर करोड़ों रूपए के घोटाले और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव एस के मिश्रा द्वारा किए गए हैं इस तरह के घोटाले अब नहीं हो पाए